Na é casa 7.4, nós representaremos aqueles conhecimentos que estão embarcados no produto ou projeto, seja o que for. É, no meu caso específico, esses conhecimentos são o, principalmente o design lúdico, as finanças, né? enfim, são conhecimentos é, um pouco em parte acadêmicos, em parte técnicos, mas que são os conhecimentos principais embutidos nos produtos que eu, com quem eu estou trabalhando.